¡Gracias! time मैं जितना तुम्हें देखूं मन ये ना भरे मैं जितना तुम्हें सोचूं मन ये Thank मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला